Na jó, még a bosszhoz belefér. Talán. De utána... A rákon ez szerepel. Bazd meg, mikolja már el, még ki lehet izé, fel lehet dobni. Mi? Ezeket ho... Ez pedig nem igaz már! Jó, sikerült. Tudottam, most jön egy bánya! Bányában kell játszani! Na némá! Baszmeg, ez volt, a, e, ez volt az első pályában, amit utáltam. is kell! És azt föl kell mennem. Baszd meg, és miért fogy ilyen gyorsan? Kinek is a benzima? Mert akkor mi van, hát, hogy nem akarom tudni. Valahol fue? Eh? Vagy is benzin. Oda, Oda egy... Oda egy nem lehet. Bazd meg. Elesette! Tesom a ne! Hát akkor azt nagyon gyorsan nekem. Szerez. Ja, lassú! Ilyennyire lelassulni, Ez nagyon fasz, már ennyi lett volna ez a videó, kurva szor! Sziasztok!